小的牙齿长出了。 的笑吧，换下的牙齿长出来，风已经赶来，伴你去那片海。 每一个孩子都有无限潜能，这世界多精彩，星辰都为你铺开。多浪漫没负担，勇敢没有爱你所爱。总会有些。 都会成我们的时代，每一双澄澈的眼。 每个孩子都拥有无尽的潜能，他会绽放出无限大的梦想，也能成就更美好的未来。让我们和孩子共同发声，携手努力，助力每一份潜能，守护每一个梦想，未来一定会因此闪亮。我是联合国儿童基金会大使王源，我把对未来的期许写进了这首世界儿童日主题曲中，快来和我一起唱响这首歌，汇聚你我声量，点亮儿童未来。